创造好命运的关卡，用慈悲爱的修为长养自己的能量体。根据赛斯教导，命运并非完全预定，而是由我们的意识和行为创造的结果。我们可以通过自我成长和发展，创造更加良好的命运。赛斯教导中提到，通过慈悲爱和自我修炼，我们可以长养自己的能量体，并且改变自己的意识状态，从而改变自己的现实经验。 这些实践可以帮助我们发现自己的内在潜力，并且在生命中创造更加美好的事物。当下的心念会创造出未来的面相。赛斯教导认为，每个人的意识和思想具有强大的创造力，透过这些意识和思想所产生的心念，将会对未来的现实产生影响。因此，赛斯教导主张重视当下的思想和情绪状态。 并且积极的创造正面的心念，以便将来能够产生更多正面的结果。例如，如果一个人将自己的精神集中在成功和幸福的想法上，那么他的未来将更有可能实现这些目标。反之，如果一个人集中在恐惧、不安和失败的思想上，那么他的未来也可能会受到这些负面的影响。因此，当下的心念确实会影响未来的面相。 破坏性能量的危险累积。根据塞斯的教导，破坏性能量的危险积累指的是在个人或集体意识中，负面的情绪和思想习惯积累过多，导致能量的不平衡和负面的结果。例如，过度的愤怒、恐惧、嫉妒、自我怀疑等负面情绪，以及消极的思想、口头暴力等，都会导致破坏性能量的积累。这种能量的积累可能会对个人的身体健康。 心理健康以及集体的和谐稳定产生负面的影响。举例来说，一个人可能一直承受着工作上的压力，长时间忽略身体的需要而不休息，甚至长期饮食不均衡，这些都可能累积压力和负面能量。如果这些压力和负面能量得不到适当的释放和处理，可能会导致身体和心理的问题，例如焦虑、抑郁、失眠等。 另外，如果这些负面能量进一步累积，可能会影响人与他人的关系，例如情绪爆发、人际问题等。因此，重要的是学习适当的压力管理和负面能量释放方法，以维持身心健康和积极的生活态度。人格的结构就是能量的转移。根据赛斯的教导，人格的结构是能量的转移。每个人的人格结构是由他们自己的经历。 信仰和意识形态等因素所影响的人格可以发生变化，因为它受到内在和外在的影响，也受到人们对自己和周围环境的看法、信念和态度的影响。因此，人格是一个不断变化的过程，而不是一个静态的实体。举例，人格的结构可以理解为不同层次、不同方面的能量转移和交流。例如，一个人的自我意识可以与其潜意识进行能量转移和交流。 使其行为和思维受到影响。同样，一个人的情感能量也可以通过人际关系中的互动与交流而转移，进一步影响其自我意识和行为。此外，身体的能量也可以通过饮食、运动和呼吸等方式进行调节和转移，进一步影响人格的结构和表现。因此，人格的结构是由各种不同的能量交流和转移所构成的。 每个使用过的东西都富有主人的能量。根据赛斯教导，每个使用过的物品都会带有主人的能量，这是因为我们的能量场和意识不仅存在于我们的身体之内，也存在于我们周围的环境和物品之中。因此，我们的能量和意识会在我们与物品接触的时候与之交换，将一部分能量留在物品上。这也是为什么有些人会感觉到某些物品带有特定的情感或能量。 因为它们与之前的主人有着共鸣。